Hartlik welkom by Strome. Die program wat ons hartse begeerte is, lewens sal verander. Strome lewende water wat in jou binneste sal invloei, mag dit ook gebeur in hierdie tydjie wat ons saam kuier. En ek wil praat oor 'n gedeelte in die Bybel wat net vir die mans is. So ek wil sê die vrouens mag nie nou inskakel nie. Nee, ek dink dis juis belangrik dat vrouens ook luister. Maar op die ou end wil ek 'n slag kyk saam met jou. Wat sê die Bybel spesifiek vir mans? Is daar skrifgedeeltes wat spesifiek vir die man van toepassing is? En ek glo dat die Here op 'n baie spesiale manier dwars deur die skrif van die Ou Testament na die Nuwe Testament fokus op mans en op die rol van die man en wat God van 'n man spesifiek verwag. Daar sekerre tekste en sekerre opdragte wat spesifiek vir die mans is. So kom ons kyk bietjie 'n slag daarna. Ek dink as ons bietjie verder net 'n rukkie terug staan en kyk na die wêreld op hierdie stadium. En ek vra wat sou jy sê is die grootste krisis in die wêreld op hierdie stadium? Ek dink mense sal sê weet jy as ek na die wêreld kyk is geld 'n geweldige groot probleem. Dis waaroor alles nou gaan. Dis wat hierdie resessie beteken, dis wat hierdie afgraderings beteken, dis wat hierdie krisisse in ons land, die ekonomie wat sukkel, dis waaroor alles gaan dis wat ons lees in die koerante, wat ons sien oralster in die nuus en oral. Daar is 'n groot probleem rondom finansies. En daarom is dit dink ek die kernprobleem waaroor alles gaan is geld. Anders sal sê, weet jy, ons het nou met die droogte agtergekom, een van die grootste probleme in ons wêreld is water. Skoon lewegewende water, bruikbare water. Mense sal sê Maar weet jy met die besoedelingsproses en met die droogtes en al die uh fabrieke se gemors wat in die water inbeland en uh die gebrek aan reën en die besoedeling waarmee ons sukkel. Ons sit met 'n probleem, 'n waterprobleem. Anders sal sê nie 'n siekte. Jy weet as mense sien die duisende miljoene rande wat spandeer word aan uh bekamping van pestsiektes, uh uh wat net spandeer word ook aan aan aan vigs en die die behandeling van vigspasiënte. So ons sien wat uh, steë word aan kanker en die behandeling van kankerpasiënte. Dan besef mense dit is seker die grootste probleem wat ons vandag mee worstel. Daar's egter 'n ander probleem wat ek vanuit die skrif in ons tyd wil op die tafel sit. En dis die afwesigheid van paas. Vaders wat uit huise uit verdwyn het. amper 3 kwart 2/3 van kinders wat vandag opgroei sonder 'n pa in die huis in enkelouerhuise wat veroorsaak dat daar 'n stille gevaar besig is om ons hele samelewing uh eh, aan te val. Ons kom dit nie agter eers nie. Stil stil het die paas uit die samelewing verdwyn. En die kinders is blootgestel aan die stormwinde van buite af en huisgesin wat uit 'n ma en 'n pa bestaan waarin daar 'n veilige ruimte is vir die kinders om op te groei, is een van die probleme wat ons vandag raak sien. Paas wat net verdwyn het uit die samelewing, hulle het nie meer 'n rol en 'n impak en 'n invloed soos wat die Bybel bedoel het hulle moet hê nie. En daarom sien ek dit as 'n baie groot krisis in ons tyd. En daarom is dit 'n ding waarvoor ons alles moet doen om weer die pa se rol te herstel in die huis, in die huwelik, in die gesin. Ons lewe in 'n tyd waarin ons die gevolge daarvan sien. Daar word bereken dat omtrent 3 kwart van kinders wat jeugmisdadigers is, wat in tronke beland, dat daar nie 'n pa in daardie huis was nie. Selle syfers rondom die 3 kwartpers 3 kwart van die kinders wat met allerlei skolastiese probleme, aanpassingsprobleme sit wat in uh uh sukkel om uh om te funksioneer, wat allerlei afwykings het. Dat die oomblik jy gaan teruggaan, kom jy agter dat die pa se rol het verswak of verdwyn in daardie kind se lewe. Selfmoord, selfdood is Ook meer as 3 kwart van die kinders wat selfmoord pleeg, tieners selfmoorde, is daar 'n probleem dat 'n pa afwesig is in daardie huis. So ek dink wat ek probeer sê is net as ons gaan kyk na die krisisse wat vandag aan die gang is in ons huisgesinne, in die vorming van ons kinders, in ons samelewing se kern, dan is daar 'n groot probleem rondom die paas wat veroorsaak dat kinders allerlei probleme mee sukkel dat hulle wegloop uit die huise dat hulle uh, op hulle eie beland in allerlei dwelms en drank en ellende en dat daar nie 'n ferm struktuur meer in ons samelewing is wat ons kinders beskerm soos 'n ma en 'n pa in 'n huisgesin waarin daardie kinders veilig in die Here se teenwoordigheid veilig is teen die bose en al sy aanslag wat hy ook al probeer doen om na die kinders by te kom nie. Ja, want die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu en hy soek om te verskeer. En as 'n mens vir jou vra wat het van die paas geword? Wat is dit wat stil stil hierso die paas begin wegneem uit die huisgesinne? Dan is dit ja, verseker is dit uh eh, ontrouheid in die huwelik, egskeidings, uh derde party affair maak dat daar iemand anders gekom het en daardie persoon is nou vir my so belangrik en nou is ek nie meer by my huis nie want ek is by die ander vrou en uh, daar word ook 'n huwelik opgebreek en die uh, die afwesigheid van die pa omdat hy nou al sy aandag wat hy vir die kinders en vir hulle ma moes gee nou op 'n ander plek sy water uitgiet en daar groei hierdie plantjie nou so wonderlik. Ander rede is natuurlik dat pa's uh se se werksituasie veroorsaak dat hulle oggend vroeg uitgaan, die aand laat terugkom, nie meer 'n impak het op die kinders se lewe, nie meer 'n verhouding het met die kinders nie. Ons sien dat 'n pa in 'n situasie beland waarin soos selfs in Australië, hierdie wonderlike droomland waarheen mense vlug, dan beland hulle daar, kry 'n werk en 'n besigheid waar hulle in die binneland is en dan vlieg hulle die oggend in van 'n maandagooggend vlieg hulle in werk toe, Vrydag vlieg hulle weer terug. So hulle is eintlik op Saterdag en Sondag as hulle by hulle kinders en by hulle huisgesinne. Werksituasie wat ek probeer verduidelik wat veroorsaak dat paas afwesig geraak by die huise. Ja, hulle slaap dalk nog daar. Hulle is nog daar, maar hulle is eintlik nie meer 'n faktor in die kinders se lewe of in hulle huweliksmaat se lewe nie die werksituasie, die geldnood, die krisisse in ons tyd veroorsaak dat pa's al harder en langer moet werk en naderend ma ook dat sy ook uit die huis is en dat kinders sonder hierdie stewige uh fondament in hulle huis van 'n stewige verhouding en 'n huwelik waarin hulle beskerm is, opgroei en daar moet ontwikkel. Kan ek vir jou 'n ander rede noem wat maak dat pa's eh, verdwyn uit die huise? En dit is selfsug. Selfsugtige uh my lewe, my manier, my dinge, my sport, my my vriende, my dinge waarvan ek hou maak dat ek net nie meer by die huis teenwoordig is nie. Ek het nie meer tyd vir die kinders nie. Ek het net nie meer tyd vir my vrou nie. So selfsug is een van die groot vyande wat ons mans roof en weghou dat daar nie betekenisvolle verhoudinge met die kinders is of selfs met my vrou nie. Wat leer ons hier? Wat is die gevolge hiervan? Wat moet ons doen as ons sien dat dinge begin skeefloop in ons samelewing? Wat sê die Bybel hieroor? Kom ons gaan kyk 'n bietjie net na wat leer die Bybel vir ons spesifiek oor die rol van 'n man, die taak van 'n man, die verantwoordelikheid wat 'n man het. En ek sien dat dit juis die plek is waar ons as mans weer moet luister na wat sê die Bybel en wat sê die woord van God. Kom ek lees vir jou saam Kolossense 3 Hier is 'n gedeelte ehm um, wat ek vir ons saam lees net hier van vers 18 af. Ja, hier is 'n woord spesifiek net vir die vrouens. Vrouens, wees aan julle mans onderdanig soos dit pas by mense wat in die Here glo. Mans, julle moet julle vrouens lief hê. Moenie die lewe vir hulle bitter maak nie. Kinders, wees in alles aan julle ouers gehoorsaam. Want die Here verlang dit van kinders wat in hom glo. Vaders, moenie gedurig by julle kinders fout soek dat hulle moedeloos word nie. Kan jy sien hier is 'n paar opdragte. Wat sê die Bybel in hierdie gedeelte? Ek wil spesifiek met jou praat oor die belangrikheid van die pa wat die verantwoordelikheid ontvang het van die Here vir sy vrou en vir sy kinders. Nou hierdie gedeelte begin spesifiek deur te sê vrouens wees aan julle mans onderdanig. Nou ons het vanweer die misbruik van hierdie uh, hoofskap kan ek sê van die man het ons hierdie ding is uit verband geruk want eintlik wat die Bybel wil sê is vrouens laat julle mans toe En moenie hulle keer of dit vir hulle swaar of moeilik maak om hulle verantwoordelikheid in die huis na te kom nie. Julle moet onderdanig wees aan hulle. Laat hulle toe om die verantwoordelikheid te vat in die huis. Dit gaan nie hier oor 'n ereposisie of 'n belangrikheidsposisie of 'n magsposisie of 'n posisie wat misbruik kan word sodat 'n man sy vrou kan hiet en gebied en alles moet om hom draai en hy is die een wat bedien moet word en wat agteroor sit en sy vrou en sy kinders moet spring om hom gelukkig te hou nie. Nee, dis nie wat die hoofskap beteken nie. Hoofskap beteken eintlik in hierdie verhouding is hier iemand wat die hoof is. Dit beteken hy het die verantwoordelikheid. Hy het nie 'n ereposisie nie. Hy het nie 'n almagsposisie waar hy kan maak wat hy wil nie kan maak en breek nie want daar's ander gedeeltes in die skrif wat vir ons sê man en vrou is gelyk. God maak hulle as 'n span, deel wat mekaar kan ondersteun en kan help en vir 'n hulp kan wees vir mekaar. Waar ek sterk, sterk is, kan ek my vrou help. Waar ek swak is, kan my vrou my help. So ons is 'n span en dis eintlik waaroor dit gaan. Die belangrikheid van 'n span wees, van 'n eenheid, van saam staan in die huwelik, mekaar ondersteun en mekaar help maar iemand het die verantwoordelikheid. As die Here gaan kom vra, gaan dit goed in hierdie huis? Is alles reg in hierdie huis? Dan kom hy nie na die vrou nie. Hy kom na die man toe en hy sê ek het jou die verantwoordelikheid gegee om te sorg dat dit in hierdie huis goed gaan. En dan noem hy spesifiek: Pa, jy moenie jou kind ongelukkig maak nie. Moenie jou kind opstandig laat word nie. Moenie jou kind moedeloos maak nie. Pa, jou vrou moenie laat sy verbitter raak nie. Moenie laat sy verhard raak nie. So die paate verantwoordelikheid in hierdie huis om te sorg dat hier liefde is, dat hier vrede is, dat hier harmonie in die huis is, dat hier geluk in die huis is, dat ons blye mense is vol liefde en vol vrede in ons harte in hierdie huis. Iemand het die verantwoordelikheid om te sorg daarvoor. Om die vergadering te te belê en te sê, "Ons moet praat oor hierdie ding. My vrou, hoe voel jy hieroor?" dit voel vir my dit gaan nie goed nie. Wat sê jy? Hoe gaan dit met die kinders? Is alles reg hier by die huis? Kom ons praat saam oor die finansies. Kom ons praat saam oor reëls in hierdie huis. Hoe gaan ons die kinders dissiplineer? Wat is toelaatbaar? Wat is ontoelaatbaar? Waarvoor gaan die kinders gekeer word en gestraf word? Maak nie saak op watter maniere hulle gestraf word nie. Maar as hulle dit doen, as hulle leuns vertel, as hulle oneerlik is, as hierdie gedrag gebeur of daardie gedrag gebeur in ons huis gaan dit nie toegelaat word nie. Die pa het die verantwoordelikheid om te sorg dat hier in hierdie huis deur die span, man en vrou saam, reëls kom. Oor die televisie, oor die selfoon, Ons gaan nie toelaat dat iets anders ons lewens van mekaar af vervreem en ons vreemdelinge maak van mekaar nie. Nee, ons gaan as man en vrou saam praat. Ons gaan dan as die kinders groter is, hulle ook betrek. Ons gaan sorg dat hier in hierdie huis vrede en harmonie en geluk en blydskap is. So ons gaan praat oor wat waar klim die klein jakkalsies in wat hierdie wingerd verniel, wat hierdie mooi wingerd lelik maak, wat ons ongelukkig maak, wat ons pla, wat ons omkrap wat ons vrede versteur. Kom ons praat daaroor. Kom ons sit koppe by mekaar en kyk hoe kan ons die vyand hier uithou en hoe kan ons mekaar gelukkiger maak? So om die hoof van die huis te wees, wat beteken dit? Beteken jy is die verantwoordelike. Dit is nie 'n lekker posisie nie. Dis hy dis swaar want jy dra nou die verantwoordelikheid om te sorg dat jou vrou nie bitter raak nie, dat sy gelukkig is. Kan ek vir jou vra? Meneer, is jou vrou gelukkig? Die Here sê jy die jy's die hoof. <laughs> Jy het die verantwoordelikheid om te sorg dat dit verander. Dat sy gelukkig raak, dat daar vreugde in haar lewe kom, dat hierdie ding wat plan wat hinder uit die pad uitkom. Gaan met jou kinders, meneer. Gaan dit goed met die kinders? Of is hulle opstandig en ongelukkig en ontevrede en rebels? Jy gaan iets daarmee doen. Jy's die hoof, jy's die verantwoordelike. Here het vir jou wonderlike spanmaat gegee. Julle is gelyk is. Julle gaan saam 'n oplossing kry. Julle gaan saam begin werk. Julle gaan saam begin bid. Julle gaan saam begin intree. Julle gaan hierdie kinders omarm. Julle gaan hulle kom help. Dit gaan beter word. Julle is gelyk is wat nou mekaar met julle gawes en talente kan ondersteun sodat ons die kinders kan help dat hulle gelukkig is in die huis, dat hulle vrede in hulle hart het, dat hulle die Here dien en dat hulle die Here vrees. Ons gaan moet praat. Word die kinders geleer oor die Here? Jy is die hoof van die huis. Die Here gaan vra, word ek in hierdie huis geëer? Is hierdie 'n nageslag wat my eer? Ek vra vir jou, meneer, dis wat die Here gaan kom doen. Die Here gaan na die hoof van die huis toe kom en hy gaan met hom praat oor dat hier nie 'n beleid in hierdie huis is nie. Dat ons maar maak soos wat ons wil. Dat ons ons posisie misbruik. Dat ons abdikeer. Dat ons as pa afwesig is in die huis. Dat ons nie meer 'n rol speel nie. En baie keer gebeur dit omdat die vrou die die man nie toelaat nie. Dis hoekom die Bybel vir die vrou sê, dit is die konteks. Jy moet onderdanig wees aan jou man. Maak vir hom die ruimte om die verantwoordelikheid te kan dra en gaan ondersteun hom en staan by hom en ondersteun hom dat jy 'n stewige beskerming in hierdie huis kan hê teen die vyand. Julle gaan julle kinders moet leer van die Here. Julle moet julle kinders reg grootmaak En daarom moet julle as man en vrou by mekaar staan. Kan ek vir jou na nou 'n paar voorbeelde in die Bybel vat? Ek sien dat dis waar die moeilikheid in die begin van die Bybel gekom het. Die Here het vir Adam ge gegee 'n uh, eh, eh, verantwoordelikheid gegee in die tuin. Van gesê kyk dat van al die bome mag jy eet, maar jy het die verantwoordelikheid om te sorg dat jy nie van daai bome in die middel van die tuin eet nie. Meestal sal ons sê, en toe wat gebeur? toe hulle aan God ongehoorsaam, hulle eet van daardie verbode vrugte en die ellende en die gevolge van sonde het deurgebreek na die mens en hierdie aardse bedeling. En dis Eva se skuld. Nee. <laughs> Toe die Here kom in die tuin waar hierdie krisis gebeur het en waar hulle ongehoorsaam was en van daardie boom in die middel van die tuin geëet het, het die Here na Adam toe gekom. Hy roep hom: "Adam, waar is jy?" Adam, ek soek jou. Hoekom kruip jy vir my weg? Hoekom vlug jy? Wat het julle aangevang? Hoekom het jy nie jou vrou gekeer? Dat sy met die duiwel gepraat het, dat sy met die slang so begin aangaan het, dat sy al meer tyd aan hom spandeer het, dat sy na daai boom se vrug gaan kyk het en weer kyk het en naderend begin fantasieer het en begeer het. Hoekom het jy jou vrou nie bewaar en beskerm teen die bose nie? Hoekom het jy jou vrou nie veilig gemaak en die vyand weerstaan en hom teëgestaan en die slang weggejaag nie? Hoekom Adam, het jy nie jou hoofskap in die tuin uitgeoefen nie? Kom het jy jou vrou nie beskerm nie? Jy sien wie is die skuldige? Die hoof. Hy het die verantwoordelikheid. Hy moet sorg dat dit goed gaan in sy huis. Hy moet die verantwoordelikheid vat dat hier vreugde en blydskap in hierdie huis en die kinders en die vrou se hart is. Wat het gebeur kort hierna? Ons lees in Eksodus 12. Lees ons dat daar 'n opdrag van die Here kom om 'n lam te slag, sy bloed te vat en aan die deurkusyn te smeer. Wie het hierdie verantwoordelikheid? Dis die man, die hoof van die huis. Hy moet sy kinders bymekaar kry. Hy moet vir hulle gaan vertel, kan ek vir julle vertel? wat is die betekenis van die paaslam en ons gaan die paasfees vier en ons gaan gereed maak om ons goed te vat en uit Egipte weg te trek en ons gaan na 'n nuwe beloofde land wat die Here vir ons kom gee. Ons gaan uit hierdie slawerny van hierdie bose farao gaan ons ontsla raak en ons gaan wegtrek. En die Here het gesê ons moet bloed aan die deurkusyne smeer van 'n lam wat ons geslag het. En as hy, en as daar nie bloed aan die deurkusyn was nie, het die oudste kind gesterf. Hoekom? Omdat pa afwesig was, ongehoorsaam was, nie gedoen het wat hy moes doen nie. Kan jy sien hoe dat die Bybel die verantwoordelikheid vir die man gee om te sorg dat daar bloed aan die deurkusyn is en dat die kinders beskerm is en dat die vyand nie kan inkom en dat daar veiligheid is vir die kinders in die huis. Jy kan maar verder gaan kyk na Job. Job was 'n man gewees wat gaan offers bring ter wille van sy kinders wat dalk gesondig het. Dalkies het hulle ontrou gewees. Dalk het hulle so 'n partytjie gehou dat hulle iets verkeerd gedoen het. En daarom het Job namens sy kinders gaan intree en hy het vir hulle gebid en hy het offers gebring namens hulle. Dis die hele verhaal van die opdrag wat ons lees in Deuteronomium 6. In Deuteronomium 6 staan daar, dit staan ook op ander plekke in Deuteronomium waar die opdrag van die Here kom om die kinders vir die Here groot te maak, om die kinders te leer om die Here lief te hê. Vir wie sê die Here dit? Wie is verantwoordelik om daarvoor te sorg? Die skoolhoof, die onderwyser. Die familielid, daai persoon, my vrou. Nee, nee, nee. Die pa moet vir sy kinders leer van die Here. Die pa kry die verantwoordelikheid. Gaan kyk maar in die skrif. Dis elke keer die pa wat vir sy kinders bymekaar moet kry en hulle moet vertel van die Here onsse God, van sy wonderdade, van hoe hy in die verlede vir ons uit die woestyn gehaal het, hoe hy ons van Farao in Egipte verlos het, hoe hy vir ons deur die Rooi See laat trek het en 'n wonderwerk laat gebeur het en ons verlos is op daardie manier en ons na die beloofde land toegeneem is. Dit is wat die pa moet doen. Hy moet vertel van God. Hy moet die voorbeeld wees. Hy moet die man na God se hart wees. Hy moet vir die voorbeeld stel. Is dit die pa wat jy is in jou huis? Daar staan voor jy jou kinders leer om die Here lief te hê, moet sy liefde eers in jou eie hart wees. Moenie vir jou kinders godsdienstigheid leer nie leer hulle van 'n liefdevolle verhouding wat jy met die hemelse Vader het en help hulle om in hierdie verhouding te groei en sterker te word. Daarom sê hy, jy moet teenwoordig wees in jou huis, jy moet teenwoordig wees by jou kinders. Jy moet met hulle hieroor praat as hulle gaan slaap, as hulle opstaan, as hulle aan tafel sit, as hulle op pad is. Dit beteken jy moet teenwoordig wees in jou kinders se lewe. Jy moet by hulle wees en jy moet met hulle praat oor die Here en die liefde vir die Here dag en nag, enige tyd, 24/7. Enige tyd is 'n goeie tyd om met die kinders te praat oor Jesus. Want terwyl hulle in die kar ry, vra hulle vrae. Dis die kans om van hulle te leer van die Here. Terwyl hulle aan tafel sit en die TV af is, praat julle oor die Here en luister julle wat hy sê en kyk julle na sy woord en hou julle huisgodsdiens en maak julle tyd vir die Here want hier's 'n priester in die huis, hier's 'n hoof in die huis wat sy verantwoordelikheid nakom en dis die wonder van hierdie verhaal. Die Bybel leer vir ons as manne, julle het 'n rol in die huis te speel. Dis waar gewees in Deuteronomium 6, het ons die opdrag Jy moet hulle leer, jy moet vir hulle inskerp, dit moet deel van hulle lewe word. Skryf dit op jou hand. Beteken letterlik nie net skryf nie, maar ook alles wat jou hand doen en hoe jy aanraak, hoe jy lief hê, hoe jy vashou, hoe jy vir jou kind laat verstaan hy's waardevol, jy's lief vir hom, jy het 'n verhouding met hom. Dis jou hande wat dit gaan doen. Nie gaan kwaad doen en molesteer nie. Jou hande gaan die liefde van die Here se kanale wees. Skryf dit op jou voorkop. Elke besluit, jy weet hoe paare dan neer. Jy weet hoe ma en pa praat oor hierdie ding. Dit gaan oor hulle vra wat sê die Bybel. Dis waaroor dit gaan. Dit staan op hulle voorkop geskryf, al die Here lief bo alles gaan skryf dit op jou deur. Ek wil jou uitdaag. Gaan sit 'n kruis teen jou voordeur. Skryf die ernster op 'n bordjie en sit dit voor jou huis. Ek en my huis sal die Here dien. Gaan maak dit die waarheid, nie net op die deur nie, maar in die huis dat jy 'n huis van die Here is wat die Here sal dien en die Here sal lief hê en sal doen wat hy sê. Dink bietjie terug aan die besnydenis. Waar het dit gegaan? Die Here het na die man toe gekom na Abraham en vir hom gesê ek wil vir jou 'n God wees, maar ook vir jou kind Isak wat nou gebore word. En as jy hierdie kind aan my wil verbind en 'n verbond wil sluit, ek wil vir hom 'n God wees, maar ek vra vir jou Abraham, wil jy nie jou kind aan my kom verbind en as teken van hierdie verbintenis die besnydenis teken die bloedteken dat hier bloed gevloei het dat hierdie seun aan my verbind is en dat hierdie huisgesin aan my verbind is en dat ek die Here en die God van hierdie huisgesin is. Dis weer God se plan. Dis die krisis waarin ons leef. Dat ons nie meer huise van die Here is nie, dat ons kinders nie meer aan die Here verbind is nie, dat daar nie meer 'n verbond bestaan tussen die Here en ons kind nie. Sal ons nie dit weer kom herstel nie. Sal ons nie weer ons kinders na die Here toe bring en hulle kinders van die Here maak en hulle vasbind met 'n teken aan die Here Jesus Christus en ons dan sy kinders vir hom grootmaak. Dis wat hulle gedoen het ook in die Nuwe Testament waar ouers tot bekering kom, het hulle is hulle groot gedoop en dis die kinders sommer dadelik saam met hulle gedoop. Hulle is aan die Here verbind, hulle is aan die Here vasgemaak. Hulle het hierdie kinders vir die Here grootgemaak. Ons huis is die Here se huis. Dis wat Josua gesê het. Josia het gesê julle kan nou maar kies. Julle kan fikke weeg oor twee gedagtes, maar ek wil net vir julle sê. Julle kan besluit of julle nog vir die afgode wil tyd maak. Maar ek en my huis, ons gaan die Here dien. Ons het 'n besluit geneem. Ons gaan die Here dien en ons huis sal die Here se huis wees. Ons wil hom dien en hom gehoorsaam. Weet jy, ek lees dit in die Nuwe Testament ook waar die pa die verantwoordelikheid neem in die huis as hoof en waar hy namens sy huis 'n keuse maak. Gaan lees Johannes 4 bietjie slag. Hier in vers 43 staan 'n aangrypende verhaal van 'n pa wat bekommerd was oor sy kind wat siek is en sterwend is. Hoe hy vir Jesus gaan opsoek het. En toe hy by Jesus kom, toe sê Jesus: "Jou geloof, so groot geloof. Jy's nie eers 'n Jood nie. Jy het gekom as 'n ambtenaar daar van Kapernaum en jy kom pleit vir jou seun. Gaan huis toe. Jou kind is gesond. En toe kom hy na 'n lang reis kom hy by die huis. Toe hy naby kom, hardloop hy hom tegemoet en sê: "Meneer, jou kind is gesond." Hy sê: "Wanneer het dit gebeur?" Hy sê: "Gistermiddag 1 uur." Hy sê, maar weet jy, gistermiddag 1 uur was die tyd toe ek met Jesus oor my kind gepraat het. Toe ek as pa my kind vir die Here kon gee en vir hom gepleit het, sal ons nie weer sulke verbonde maak as paas ons kinders aan die Here vas te bind en ons huisgesin aan die Here vas te bind en ons posisie as hoof van die huis te neem. Kom ons vra die Here. Here Jesus, dis my gebed dat U my sal vergewe vir my verwaarlosing van my huis en my gesin. Dat U my as pa weer sal genadig wees en help om 'n rol te speel in my vrou en my kinders se lewe. Ek kies vandag. Ek en my huis, Here Jesus, sal vir U dien. Dankie dat U ons gehoor het. Amen. Gaan doen nou wat die Here vir jou gesê het. Wees gehoorsaam en doen daardie eerste tree wat hy van jou vra. Die MPA fokus daarop om leraars en gemeenteleiers te ondersteun, te begelei en op te bou vir die eise en uitdagings van die bediening. Die MPA reël 'n 3-dag konferensie by Moraletta Park om leiers van alle denominasies vir 'n tyd van rus en toerusting bymekaar te bring. Besoek ons webwerf by www.morelettapark.org vir meer inligting oor toeristingsgeleenthede.